Hai guys Salam satu hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan kami di channel Nanang Sugi uh, Kali ini kita akan berbagi tips Bagaimana cara untuk menggunakan remote pada Honda Vario 150 yang terbaru nanti kita akan bagaimana cara menggunakan remote uh, terus cara menyetel jam di panel vario 150 yang terbaru ini tapi jangan lupa tekan tombol subscribe dan like di channel Nanang Sugi untuk keberlangsungan channel ini jangan lupa ya kita akan e, tips cara menyetel jam di e, layar e, Speedo di Honda Vario 150 ini caranya pertama kita hidupkan dulu remote-nya ya ini remote-nya kita hidupkan dulu sampai warna hijau setelah warna hijau kita tekan tombol starternya ini untuk kemudian menghidupkan panel eh, stop kontaknya Nah, hidupkan hmm, seperti ini ini tertera di sini ya eh, panelnya ini ada dua tombol di sini tombol select dan tombol set ini ini cara menyetel jam kita tekan bersama-sama agak lama sedikit ya kita lepas nah, belum kita tekan lagi nah sudah ini kelihatan waktu jamnya nah, ini ketip-ketip ini nah setelah itu kita tekan tombol yang sebelah kanan sebelah kanan kita tekan tombolnya nah ini angka dua ini menunjukkan jamnya nah ini kita cocokkan dengan jam sekarang jam 12 kita cocokkan nah jam 12 lalu kita tekan tombol yang kanan lagi kita tekan tombol yang kanan lagi kedip-kedip untuk yang menitnya 12 lebih 30 menit nah, kita cocokkan kita set dengan tombol yang sebelah kiri tombol yang sebelah kiri lebih 30 menit ini tombolnya tidak bisa mengurangi jadi e, harus ke atas ke atas terus nah, sampai angka 60 nanti balik lagi ke angka 1 kita set sampai angka 30 oke setelah ini setelah cocok jamnya jam 12.30 eh, panel oh, stop kontaknya kita matikan kita matikan dulu setelah itu kita hidupkan lagi kita hidupkan lagi nah sudah jamnya sudah persis dengan jam yang sekarang jam 12.30 nah, sudah cocok sekarang untuk tips yang kedua kita akan cara menggunakan remote control ini remote maksudnya remote stop kontak vario ini mulai untuk yang pertama kita ini ada dua tombol untuk cara menghidupkan sepeda motor yang pertama kita tekan tombol yang bawah nah ini keadaan ini kalau tombol warna merah ini berarti keadaan motor mati nah, kalau untuk menghidupkan kita tekan tombol agak lama sampai keluar warna hijau nah ini setelah warna hijau ini kita tekan stop Eh, starter tombol starter di sebelah kanan di tang sebelah kanan ya nah, tombolnya setelah itu ini nyala setelah ini nyala berarti sudah bisa kita hidupkan di stop kontak kita hidupkan untuk yang pertama untuk langkah pertama ini untuk stag pertama ini ini untuk membuka jok kita untuk membuka jok ada tulisannya set ini pojok untuk yang kedua eh, langkah yang kedua ini ini eh, baru untuk menghidupkan mesinnya nah ini mesinnya hidup baru kita starter nah itu untuk langkah eh, awal menghidupkan eh, sepeda motor untuk start kita matikan dulu Nah, yang kedua, kita akan berbagi tip untuk masalah alarm. Masalah alarm. Matikan dulu. Hmm, kita matikan dulu ini ya. Kita matikan dulu sampai tombol merah. Nah. Untuk alarm, pertama untuk menghidupkan alarm kita tekan tombol alarm ya. Kita tekan tombol alarm satu kali. Nah, Nah, nanti di sini ada nyala warna merah di pojok panel indikator warna merah ini. Nah, ya ini berarti alarmnya sudah aktif. Nah, jika ada sentuhan atau goyangan atau mungkin ada orang yang berniat jahat mau mengambil sepeda, nah, alarmnya langsung berbunyi. Gini ya ini cara mematikannya kita tekan tombol yang atas ini kita tombol tombol yang atas satu kali nah ini sudah mati tapi ini mati suara alarmnya tapi alarmnya masih jalan atau masih aktif selama tombol tombol panel ini masih menyala berarti alarmnya masih aktif jika kita ada senggolan lagi masih aktif lagi nah, ini kita matikan lagi nah, mungkin kalau sudah diparkir di dalam rumah mungkin takut kalau kesentuh sering kesentuh nanti bunyi bunyi terus menerus bisa dimatikan dengan cara eh, kita matikan dulu eh, panel yang bawah ini kita tekan agak lama sampai tombol warna merah nah ini warna merah kita matikan dulu ya setelah itu setelah itu kita hidupkan lagi kita hidupkan lagi sampai ah, keluar tombol hijau setelah itu kita sentuh tombol starter ah, sampai ininya nyala eh, pertanda power apa namanya panelnya ini menyala setelah itu kita matikan lagi kita matikan lagi sampai warna merah lagi ini berarti uh, alarm sudah tidak berfungsi uh, kontrol alarmnya sudah tidak aktif coba kita coba, coba kita goyang kita goyang sudah tidak bunyi lagi nah, ini mungkin kalau sudah diparkir di dalam rumah sudah kita kunci setir takut nanti sering kesenggol uh, anggota keluarga sering bunyi tidak nyaman maka kita kita matikan fungsi alarmnya nanti kalau kita buat jalan-jalan atau kemana diparkir alarmnya kita fungsikan lagi dengan cara ini kita tombol yang atas nah kita tombol yang atas satu kali ini keluar indikator merahnya ini berarti alarmnya sudah aktif kembali goyang kita matikan cara mematikannya seperti tadi eh, cara mematikannya kita hidupkan lagi sampai warna hijau setelah itu kita tekan tombol yang ini setelah ini nyala kita matikan lagi eh, tombol-tombolnya nah, setelah itu tidak aktif ya begitulah mungkin sekedar sedikit tip dari kami Uh, mungkin kalau yang baru memiliki Honda Vario 150 belum mendapat keterangan yang jelas mungkin bisa melihat tip dari kami channel Nanang Sugi jangan lupa ya tekan tombol subscribe dan like untuk keberlangsungan channel ini Assalamualaikum salam satu hati nah, tombolnya setelah itu ini nyala setelah ininya berarti sudah bisa kita hidupkan di stop kontak kita hidupkan. Untuk yang pertama, untuk langkah pertama ini untuk stak pertama ini ini untuk membuka jok. Kita untuk membuka jok. Nah, ada tulisannya set ini jok. Untuk yang kedua, eh, langkah yang kedua ini ini nah, baru untuk menghidupkan mesinnya nah ini mesinnya hidup baru kita starter nah itu untuk langkah eh, awal menghidupkan eh, sepeda motor untuk start kita matikan dulu nah yang kedua kita akan berbagi tip untuk masalah alarm masalah alarm kita matikan dulu ini ya kita matikan dulu sampai tombol merah nah. untuk alarm pertama untuk menghidupkan alarm kita tekan tombol alarm ya kita tekan tombol alarm satu kali nah, nah nanti di sini ada nyala warna merah di pojok panel indikator warna merah ini nah, ya ini berarti alarmnya sudah aktif jika ada sentuhan atau goyangan atau mungkin ada orang yang berniat jahat mau mengambil sepeda nah alarmnya langsung berbunyi gini ya ini cara mematikannya kita tekan tombol yang atas ini kita tombol, tombol yang atas satu kali nah ini sudah mati tapi ini mati suara alarmnya tapi alarmnya masih jalan atau masih aktif selama tombol tombol panel ini masih menyala berarti alarmnya masih aktif jika kita ada senggolan lagi masih aktif lagi ini kita matikan lagi nah, mungkin kalau sudah diparkir di dalam rumah mungkin takut kalau kesentuh sering kesentuh nanti bunyi bunyi terus menerus bisa dimatikan dengan cara eh, kita matikan dulu eh, panel yang bawah ini kita tekan agak lama sampai tombol warna merah nah ini warna merah kita matikan dulu ya setelah itu setelah itu kita hidupkan lagi kita hidupkan lagi sampai ah, keluar tombol hijau setelah itu kita sentuh tombol starter ah, sampai ininya nyala uh, pertanda power apa namanya panelnya ini menyala setelah itu kita matikan lagi kita matikan lagi sampai warna merah lagi nah ini berarti uh, alarm sudah tidak berfungsi uh, kontrol alarmnya sudah tidak aktif kita coba kita goyang kita goyang sudah tidak bunyi lagi ini mungkin kalau sudah diparkir di dalam rumah sudah kita kunci setir takut nanti sering kesenggol uh, kunci setir takut nanti sering kesenggol uh, anggota keluarga sering bunyi tidak nyaman maka kita kita matikan fungsi alarmnya nanti kalau kita buat jalan-jalan atau kemana diparkir alarmnya kita fungsikan lagi dengan cara ini kita tombol yang atas nah kita tombol yang atas satu kali ini keluar indikator merahnya ini berarti alarmnya sudah aktif kembali goyang bunyi lagi kita matikan nah, kita matikan cara mematikannya seperti tadi eh, cara mematikannya kita hidupkan lagi sampai warna hijau setelah itu kita tekan tombol yang ini setelah ini nyala kita matikan lagi nah, tombol-tombolnya nah, setelah itu tidak aktif ya begitulah mungkin sekedar sedikit tip dari kami e, mungkin kalau yang baru memiliki Honda Vario 150 belum mendapat keterangan yang jelas mungkin bisa melihat tip dari kami channel Nanang Suki jangan lupa ya tekan tombol subscribe dan like untuk keberlangsungan channel ini Assalamualaikum salam satu hati ya begitulah mungkin sekedar sedikit tip dari kami Eh, mungkin kalau yang baru memiliki Honda Vario 150 belum mendapat keterangan yang jelas mungkin bisa melihat tip dari kami channel Nanang Sugi jangan lupa ya tekan tombol subscribe dan like untuk keberlangsungan channel ini Assalamualaikum salam satu hati